macam mana main? Mati kau. Kau baju kau baju. Kau baju kau dia bang. Kau baju kau dia bang. Bebasi. Di mana bang? Di mana? Eh, lah. Itu sana mbak sana mbak tu. Kau dia mana tiba? Buka baju bang. Oi, mati kau. Oi, buka baju bang. Buka baju nanti bang. Tu teman gua di bawah tu semua bang. Lima baik bot tu lah. Itu nyawa lagi ke dalam tu. Darat yun yun yun. Darat. Buka je tak ada bang. Buat semua bang. Oh, yang mati kat oi. Alah buka je bang. Ya. Ayo mati kat kau. Ayo mati kat kau. Mati kat mati kat payung dah. Tengok. Tu dah lama dah. Kami kami kan kami. Kami kami. Kuno pun benda ni tu bang. Dia dah lama ni kau bang. Kau siapa kau kau. Kau dah kau dah kau dah. Lah aku buka baju ah. Buka baju oi. Dia tengah tukar saja letak dia. Mesti dia tembak air pun eh Air tembak air pantik macam tu. Tempat tembak macam tu. Dia ya, buat macam tu. Onde cang nembak air. Orang lain nembak. No, bunuh air, bunuh air. Yang suai, yang suai, yang suai. Goblok, oh, oi, teman gue tu. Oi, pun jangan nembak nembak. Dah tembak yo. bapa tembak ni Eh, sawan ni. Bunuh-bunuh ya, bunuh ya. Enak eh, le, enak eh, le, enak eh, le. Buka, buka. Kan buka je lain. Mau buyu. Tak ada darah, tak ada darah. Kau kau kau bendet ah, kau bendet. Kacau. Abang, kau goyang tadi abang, kau goyang tadi. Goyang tadi bang, goyang bang. Ni sekolah lirik bang, bang, bang. Tahu tak aku? Kau dah ni tahu. Kau goyang tadi. Kau dah makan dalam basket merah. Ini dia bang, goyang. Kau dah bawa Kau jauh gitu. Jangan lembat tu lain. Kau dah nak goyang ah. Maya tu lawan tu bot tu. yang lawan tu tu Mayo, pas amuan. Pasti banyak step tentu mah. Kau yang buka baju apa sih? Tu tiang itu nekat dia tu. Nekat dia tu lah. Dia banyak step nih. Oh, ambo di mana? Ambo. Ah, ah, ya. Naik kat. Lepas. Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu. Mayo, mayo. Tiarap semuanya. Tiarap. Ini kampret lu. Buat, buat banyak. Buat mobil mana pandai? Ngecek, ngecek lah. jarak jarak ah, tu satu ah. satu. Kan dia tenju ah. Umuyo. jarak Umuyo. Iko barang nak balapan tu berau sedoi ko. Syarat umuyo jarak bang. Lepas dia bunuh. Ya, dua tiga empat lima. Bumbu yang itu. Lepas dua Lepas dua tiga. Lepas dua tiga. Lepas dua tiga. Lepas dua tiga. Lepas dua tiga. Lepas dua tiga. Lepas dua tiga. Sudah arah dah. Sudah dah mana? Jo. Ayo ayo ayo ni auto rank ni lah. Tadi lu tinggal no. Oi, sini sini sini sini. Kan ada dah. Tu jangan kat tu tu ampe. Yo ni ni jangan yo ni auto rank. Tapi yo yo yo. Yo yo yo ni ni kui lah. Dah main pindah. Kau gobot. Kau gobot. Kau gobot. Kau gobot ini ada apa naik yo eh, dua lah. dua tu lawan dua dua tu lawan lah lah dua dua tu apa lah naik sampai tu ramai beri Allah kau bang ha bisa nak naik tu tidak lagi ada lah tu jadi anu azari bagi sulakkan tu siapa yang tiga kau <laughs> bawa screen bang tegak ah, tegak bang tu beri tegak sama semua. tak jangan ditembak bang let let awak screen bang serius serius tu yang banyak tu Awak screen benda dia tanam awak bang biar awak bang. Tak rakit ni. Mainah. Oh, udah naik naik naik ke sini lagi. Iya, lo wak aja player gantung gue Jina. Naik naik. Oh, mereka tertembak dah mereka. Ini ayu kadang-kadang beda ya. Kita go, apa mobil? Bagus makan. Tidak kita go, mau bayar. Kalau boleh, boleh berkumpul kamu. Dia juga apa tanda kan? ya lagi. Kan buang baju tu, kau <laughs> nak tembang hilang bang. Cepat kamu sampai apa tak? Ah, ah. Ya, ya, apa rekam sampai apa? Kau cari otol bang. Otol, ya, ni ya, bisa macam macam macam bang. Bajewan. Abang sama Teddy. Siapa yang ambil konten? Pun tembak tadi ya. Tembak pun Teddy lah. Abang, apa buat konten abang? Tunggu lu mati. Wow. Dia ya Allah. main menantak. Tenangkan biar orang tumbuk lah. Ya. <laughs> Patu orang. UMP tu kan? Mau UMP? UMP banyak dulu ya. Bak mandai deh yul, yul, kau kumpul yul lah yul. Gun ting, mana lon ting set. Aku jawab banawe, kau dah gak banawan wan. Gulu, Asia tu. Bang, kau bang. Yo, awak main screen bang. Kau yang nak tanang kau lah, ikat kau bang. Takat, takat sampai mandai deh. Pita ngan tagang sinyal deh. Aje tak nak restu cik si kocik lah. Manyo ah. Cek tim, cek tim. Apa? Ayo cek tim, cek tim lo. Indak encak jual. Cek tim, cek tim. Ayo ding. Eh, Kau tu pak pantai dia pantai dia. Cek tim, cek tim. Ayo ayo. Tidak ada dalam rumah lo. Oh pasti rumah rancak kan? Ayo cek tim, cek tim. Ayo ding. Kau tu tu. Ya. Lah. Cek tim dulu, dulu, dulu. Cek tim dulu. Ukus aku nak nakang wa. Dah nak nakang wa. Manyo, tim. Tidur manyo. Bulek bulek bulek bulek bulek bulek bulek bulek. Ari be masuk dah tu masuk. Dah kau masuk lah. Awak mansrin ah. Goyang sama le. Eh mana nak doro? Goyang alok om ben. Goyang alok. Goyang alok. Hello. Can you give me some shade? Aduh, kau bagaimana? Pasti apa kentangan jangan. Asik. Mereka kayu awak Ibu yang lawan tu tu Dragon yang lawan tu Dragon yang Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Goyang, goyang. Tidak ada goyangnya, tidak ada ni. Tak tembak tu. Itu eh, dia mau ya. Baik kau lawat. Jadi tangkap bang tempat bang Awe tu bang dia. Kuat tembak lah lah nak rambu. Ya denju. Yes ha. Taga illalito yan. Huwagan na hindi ka pula. Kasi na mabot. Ito na tama. Ito ba ay sasabihin na kayo? Becca seorang gama. Tidak ada apa itu dulu. Mana pun aku tu je kurang tu lah. Kurang lagi. Ala ala ala dia ditumpal lah lah. Dena dena. Dena dena. Becak. Yo. Itu jahat kena sambra ini. Oh, oh, nanti kena gopal lah. Adish. Dia ya, dah eleng. Macam mati gol. Mati lah, mati lah. Dia kena gopal. Dia obet semua. Kan yang tak tadi habis hata lah tak eh. Ancap eh <laughs> tadi tadi lah. Mana Eh lemah tumbuk tadi ni. Tadi kan. Di mana aku? Apa ni? Apa ni? Kau kuih sadar. Ini kami ni. Kita tak ini. Kau kuih sadar. Masih yang sama ni masih. Masih tidur macam mana sini? Tidur tidur. Lalu lalu lalu lalu. Lalu lalu lirik itu. Bisa lalu lah. Untuk entara untuk eh bangke kau ni kalau mau ke begal kau ya karena kau orang banyak yang di kapal Jangan buat dah. Boleh boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Ni jatuh lah mana tu tu tu. Tembak tembak jirit ni. Pasti. Ada ada ada dia. Ada. Dia lalu dia lalu dia lalu juga suka. Bara enam Dari lari kemarin. Aku ronda dua orang. Betigo betigo betigo. Bisa sa. Eh. Bisa sa squad bara 6. Kau jangan rembak, oi. Jangan rembak. Kau tu jangan rembak, cik. Kau tembak jirik kan. Kita kacau, eh. Kau mampu yang tembak, wah. Ya, ya, sorry. Set lagi. Mampik tolong, cik. Dia dulu, dia dulu. Dia. Eh, nak marah dia, dia nak marah dia. Kita bopel di mana? Tolong, tolong, tolong. Nengkok mana rasa bang? Macam kemarin marah sakit. Dia lah. Tu nak ada bungku lah. Lain situ tadi masukin tu dia. Kayu, kayu mah. Hamu boleh. Hamu kau boleh kikir lah. Dia ambil pelengah kiri dari siku ah. Batik dua, batik dua. enggak? Lobby tu dah. Lebih jerah. Kalau saya lah berdua yo. Lah. Banyak dia tu lewat banyak banyak. Banyak nampak. Monce, jangan ditolong lagi. Monce, lalu ah lalu ah lalu ah komen ah. Tuh, ah. buat tiga orang aje. Eh. Karena itu pemukan kan? itu. Berarti orang orang pek orang lain. Ada minum cek lah. aku dah sampai dah kau. Apa ambil? Dah ada orang dah depan. Dah ada depan dah orang tu tu. Tu pang mau jalan. Ada dak ni. Ah minuman ke? Minuman cek kan ya. Awak dah ada anak. Muju ya ni. Jangan. Lah. Eh. Ni apa lah? Ya tu doktor, doktor eh. Mana? Yang hitam Woi, mana keren? kena keren sampai wah, sampai sampai sampai. Ayo, ayo, telur dan ayo. Kayak nak marah saya nak mati. Ini banyak risiko. Makan jadi dedak gitu dia pengannya. Pak tembal, lah, perlu yang banyak sekejap kan ah? ada Okey, buat dah ni. Tengoklah bawang dia. Lalu alih, lalu alih, lalu alih. Lalu alih. Udah belakang aduh lo. First blood. Kita harus yang sixteen, wow. 내려내 거야 내 거야 내려내 거 내려내 거 얘얘 여쭈 여러세 거 있고 마녀 내려와 lallo alo cuidado bibi bibi abang bel abang bel eh ahora de noche Kurang lebih aja. Kurang aja. Kalau boleh ya, enggak. Kalau lebih, kalau nak. Quán biệt tùy, quán biệt tùy. Đây, đây, đây, đây. elok ah. Kecap <laughs> tu elok ah. Kucing bagi bagi. Ya ya ya ya. ya. Senhora! Vem, vem, vem, vem, vem, vamos aí, vamos Ina mai tsaya nan zaro so ba a da ko. Ina mai tsaya nan. Sai ba ki da ku yo. Ina mai tsaya nan, ina mai tsaya nan. Ina mai tsaya nan. Ina mai tsaya nan. Siap tu. Kos kos kos kos kos. Cepet lah. Cepet lah. Minyak ton tak ladah dah. Kok mentak ni Orang tu ramak awak dengan sampai pagi dia duduk tengok jalan ni. Pakai WM lagi. Beranggul. Kalau tadi di kancang, tembak awak. Tak panak tu. Kan. Minyak habis, minyak habis. Lari leh. Un tempa, apa ada tu? Minta perban, minta perban bang. Tempa album, tempa album, tempa album, ah, tempa. Am, nak masuk ke ya tu? masuk tu tu. Jadi terawat masuk ke? Maju nama tembak. Tahu dah lo. Chả có mình nói lâu mà nói lâu Đi tập phép kêu chia cho đến vậy này. Hãy subscribe ada lawan. Rumah aku ah. dah lawan lah. Mencetik lah, Tila. Dah, tak kajang lah, Zona. Dah, cari tembak payah.